Uh, hej! Jag tänkte mig en Rattviks polska som jag tyvärr inte vet vad den heter. Jag trodde, har trott i många år att det, den här hette Sommarens slager. Men sen googlade jag på det och det är en helt annan låt som jag också har spelat men den jag tänkte nu är inte Sommarens många Men det är med största sannolikhet en låt efter antingen Pers-Olle eller Pers-Erik. Pers-släkten är ju en sån här far till son tradition. Pers-Olle och hans son Pers-Erik och hans son Pers-Hans och hans son Pers Alexander. Och gemensamt för alla de här, det är att de säger den här har jag lärt mig av farsan. Eller den här har jag efter farsan. Så att eh, Rättvikspolska efter farsan, om det nu är Pers-Olle, Pers-Erik, Pers-Hans eller Pers-Alexander. Jag har med största sannolikhet lärt mig den här av Pers Hans. Och det är typ 25 år sedan så att jag har ju glömt den och så dyker den upp och så glömmer jag den och så dyker den upp och just nu har den dykt upp. Och det, just nu är det en av mina favoritlåtar. Den går i D-dur och bygger på ackorderna D, G ska vi ha ett intro? Ja, det ska vi ha. Angelsacht. höll på att snubbla på sista tonen men <clears throat> jag tror att det gick hyfsat. Visst är det en bra låt? Lycka till!